esta edición de hoy de Guipúzcoa en la Onda y lo hacemos además con una muy buena ah, noticia. Ah, o habría que decir aquello de 20 buenas pequeñas noticias. Lo digo sobre todo porque se han presentado los 20 proyectos seleccionados en el programa Meta de Micromecenazgo. Y a partir de ahora estos proyectos buscan aportación ciudadana. Y queremos hablar de ello precisamente con la directora de Cultura de la Diputación, María José Tellería, que está con nosotros al otro lado del teléfono. María José, ¿qué tal? Guardión, muy buenas. muy bien, muy contenta con esta presentación y con esta oportunidad que se presentan para esos 20 proyectos. Y sobre todo con, con esa expectativa, ¿no? Viendo que hay gente joven que hace, bueno, cosas tan estupendas como estas y tan distintas y que además nada más ponerse en marcha la campaña ya se han recaudado más de 11.000 euros y bueno, pues casi casi hasta sorprendidos. Pensábamos que la iniciativa, bueno, pues tendría respuesta, pero más, bueno, pues esta primera vez estábamos tanteando, intentando que, a ver dónde metíamos la pata para aprender para el año que viene y la verdad es que el esfuerzo que han hecho ha sido tan grande, la ilusión que han puesto en el proyecto ha sido tan tan enorme que yo creo que, <laughs> que va a ser un éxito. <laughs> Además, cuantos más euros se recauden, más euros ponéis, porque creo que la Diputación pone un euro por cada euro recaudado. Sí, además, en, el momento en que eh, se aporta desde el capital privado, desde la iniciativa privada, voy a decir, o particular, ya en ese momento ya la Diputación ya añade ese ese euro, con lo que decían los bueno los que nos están acompañando a dirigir, a gestionar todo todo esto, que ese reclamo y esa cercanía que la gente ve, bueno, pues esos mínimos que se, que se establecen como, bueno, pues como necesarios para acometer o para arrancar con el, con el proyecto, pues se ven desde el primer momento. Entonces eso también es, es interesante. ¿Qué es lo que más os ha llamado, te ha llamado a ti especialmente la atención, María José? La diversidad de proyectos. La ilusión, la ilusión de la gente. Sí. O sea, eh, no eran personas que estaban pensando en recaudar fondos y en poner algo en marcha y que estaban pensando en el dinero, estaban pensando sobre todo en compartir las iniciativas, en darse a conocer, generar una comunidad, hacer algo por la ciudad, hacer algo por, por Guipúzcoa, eh, sumar desde la historia, desde la música, desde el diseño ha sido tan, tan distinto y luego, eh, una vez terminada la rueda de prensa, la relación entre toda esa gente que ha estado participando, que como digo, ha hecho un esfuerzo tan, tan, tan grande de, colocarse en las redes, de aprender a presentarse de una forma u otra, de buscar esos, esas recompensas que ofrecer a quienes les, les apoyen, que wow, una pasada, <laughs> una energía súper <laughs> ya, ya, que es la que nos transmites tú también a través de los micrófonos de Onda Cero. ¿Y hay algún proyecto concreto de estos 20 sin menospreciar, sin querer, evidentemente, resaltar unos entre otros? ¿Pero hay alguno que te haya llamado especialmente la atención por algo en concreto? Mira, pues han presentado igual con más detalle dos de ellos. Uno es a Mare que lo que pretende es eh, actualizar el kaiku, o sea, una prenda de esas que casi casi ya la usábamos en las fiestas y más que, igual como un disfraz pues está dando una nueva visión y está, bueno, pues eh, y la verdad es que es una iniciativa muy bonita que además dentro de la campaña y como el objetivo, como decía antes, no es tanto recaudar fondos, sino, bueno, pues, pues que la gente sepa que existe eso, que la gente recupera esa prenda, de poner ese, ese caico otra vez en la, en la calle, la posibilidad de conseguir una prenda preciosa en en el momento de la campaña pues se abarata bastante lo que es respecto al costo real y eso también, bueno, pues yo creo que es interesante para quien esté pensando hacer ese, ese esfuerzo y apoyar algún proyecto. Y luego una iniciativa muy, muy chula ha sido, bueno, han contado desde, una gente del Impact Hub que conocieron a una persona, Dani, un vecino de Amara, que aficionado a la música, no dispone de un piano en su casa y se trasladaba siempre hasta el piano de Tabacalera que conocieron allí y pensaron que sería una idea bonita pues recuperar tantos pianos que pueda haber en casa porque pues la gente se pone a estudiar, luego se dedica a otra cosa y eso algo pues que desde luego no te vas a desprender de cualquier manera, recuperar esos pianos, eh, rehabilitarlos, prepararlos y situarlos en diferentes rincones de la de la ciudad para que la gente, no solo Dani, pues pueda tener esa oportunidad de tocar y todos de disfrutar de esa, de esa música, que también me ha parecido algo muy generoso, como muy compartido, como muy, alegre, sí. Bueno, además proyectos ya veo que con toques solidarios, pensando en los demás, de recuperación, además de esas cosas que a veces se van quedando pues en un rincón y que, bueno, son sellos de identidad y que eh, conviene el valor de lo que, se, está inventando, está inventando, o sea, se está redescubriendo cosas que ya estaban ahí, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Arámbulo de Historiadores tiene ha puesto el objetivo de editar una síntesis de historia de Guipúzcoa. Hay muchos trabajos sueltos, hay unas investigaciones que están diseminadas y repartidas en otros volúmenes y en editar pues un, volumen que nos sirva a los guipuzcoanos pues para conocer nuestra nuestra historia de una manera, bueno, pues, pues de luego profesional y súper eh, experta y también, y eh, por ejemplo, pues la recompensa puede ser que se te agradezca en la página del libro <laughs> <laughs> <laughs> ¿eh? También, como cosas os digo, en el caso de los pianos, pues que te dedique una canción. Claro, claro, no, no, no, evidentemente. María José, y si queremos aportar eh, ese euro, esos euros que tenemos a estas eh, brillantes ideas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues en la página web de la, de la Diputación, en Guipúzcoa Cultura, o si no también a través de la página de Goteo, aparecen ahí todos esos 20 ah, proyectos, como decía antes, sobre todo en obra ya también ese, aprendizaje de ese uso de las redes, de ese saber hacer, que bueno, que se servirá para consolidar y poner en marcha otros proyectos también a través del micromecenazgo, y ahí está todo. Muy bien, pues ahí está Marenac, ahí está Un Piano para Dani, ahí están esos 20 proyectos seleccionados. iniciativas en Senegal. Eso es. Cosas muy chulas. Pues enhorabuena a todos ellos y ahora vamos a hacer posible entre todos que se conviertan no en proyectos sino en realidades. A ver si lo conseguimos. ¿eh? En contante y sonante, como Claro, claro, ahí está. ¿eh? Pues María José Tellería, como directora de Cultura, gracias por contárnoslo y eh, enhorabuena. A seguir adelante con, con estas iniciativas. Gracias a vosotros por hacer el altavoz y por compartir esto con todo el que se atreva y se anime a sumar más si hay, y conozca la iniciativa para plantear un nuevo proyecto para el año que viene. Eso es, ¿Eh? exactamente. Y a disfrutar del fin de semana y de la cultura que se nos viene encima, que es mucha. Eso es.